Hello，大家好，我是旧周贤忠，要感谢大家对我 YouTube 频道的支持。现在 YouTube 频道来到一千多人了，千人感谢祭。那呃，也没有要送出什么东西啦。之后也许会有抽奖等等的。在这个月结束之前呢，我会抽出我 Twitch 有订阅我的干爹或干妹们，抽出一位，然后幸运得主呢可以拿到电竞耳机。 那之后在 YouTube 频道，我也许也会用一样的方式，看是哪些朋友留言分享，抽出一位幸运的得主。那有些东西不一定是实质上的商品，不一定啦，再看看看你们想要什么，或者是签名照，我不知道，还是说啊见面之类的。对，不知道这一千人，也许对你们来讲，或对某些人来讲。 什么大数字？但对我而言是一个很大的里程碑。其实我一百人的时候，原本要拍百人这个订阅的感谢影片，那没关系，之后五千人、一万人，的我们再拍。然后那天我在 YouTube 频道上面呢，看到有一个东西，是一个勾勾的东西。那个勾勾呢，听说要十万订阅才会用。那我们就以那个为我现阶段的终极。 没错，只有十万人这目标，你们一定觉得很小，但慢慢来，一步一脚印，加油！谢谢你们每一位订阅的朋友，还有收看的朋友，我会好好的做影片的。那这几天我的显卡坏掉了，去送修。那在送修之后呢？ 会真的录一点小回馈感谢你们，例如唱首歌啦，跳支舞啦等等的，反正我们再看看会有什么变化、呃，希望你们喜欢，给我一些建议，者告诉你们想看哪些。影片。最后别忘了点击我的 YouTube 频道订阅按钮以及小铃铛。